নমস্কাৰ দৰ্শক সকল জিচেম্পেইণ্টত ফৰমেশ্যন অফ মলিকিউলছৰ টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম যৌগৰ গঠন যোগ কৰা আৰু সলোৱা বৰ্তমান এলিমেন্ট সলোৱা এলকাইল গ্ৰুপ যোগ কৰা কাৰ্বন চেইন যোগ কৰা আৰু সলোৱা ইয়াত আমি উবুন্টু লিনাক্স অপাৰেটিং সিস্টেম সংস্কৰণ 12.04 জিচেম্পেইণ্ট সংস্কৰণ 0.12.10 ব্যৱহাৰ কৰিছো এই টিউটোৰিয়ালটো অনুসৰণ কৰিবলৈ আপুনি GChemPaint কেমিকেল structure এডিটৰ সম্পৰ্কে জানিব লাগিব নহলে প্ৰাসঙ্গিক টিউটোৰিয়ালৰ বাবে আমাৰ ওয়েবসাইটলৈ যাওক এইটো হল প্ৰোপেন বিউটেন আৰু হেপ্টেনৰ গঠনৰ স্লাইড ইয়াত স্লাইডত প্ৰৰক্ষিত নিচিনা প্ৰোপেন আৰু বিউটেন গঠনৰ সৈতে নতুন GChemPaint application খুলিছো এতিয়া বিউটেন গঠনত থকা টাৰ্মিনেল কাৰ্বন পৰমাণু ক্লোৰিন পৰমাণু দ্বাৰা প্ৰতিস্থাপিত কৰো এইটো কৰিবলৈ মই পিৰিয়ডিক টেবল কম্বো বুটাম ব্যবহাৰ কৰিম কাৰেণ্ট এলিমেণ্ট ড্ৰপ ডাউন এৰোত টিপক এইটোক পিৰিয়ডিক টেবল কম্বো বুটাম হিসাবে পৰিচিত হয় হজিত মডাৰ্ন পিৰিয়ডিক টেবল লক্ষ্য কৰক টেবুলৰ পৰা চিএল টিপক টুল বাকচত চিএল চাওক Add or modify an atom toolot tipok. Terminal or poromanut tipi, ebur, chlorine poromanu dwara protistapito korok. Prapto goton to hull, 1, 2, dichloroethen. A goton or tolot, yar nam likhok. Add or modify a text toolot tipok. Text tooler property page khule. Goton or tolot, display area tipok. আপুনি সেউজীয়া বাকচত জিলিকি থকা কাৰ্সাৰ দেখিব পাৰিব বাকচত 1,2 ডাইক্লোৰোইথেন লিখক Select one or more objects টুলত টিপি টেক্সট টুলৰ প্ৰপাৰ্টি পেজ বন্ধ কৰক এতিয়া প্ৰপেন গঠনত থকা কাৰ্বন পৰমাণুক অক্সিজেন পৰমাণু দ্বাৰা প্ৰতিস্থাপিত কৰক প্ৰপেন গঠনৰ কেন্দ্ৰীয় পৰমাণুৰ কাষত কাৰ্সাৰ ৰাখক ডাঙৰ আখৰ O টিপক O আৰু OSৰ সৈতে এটা সাবমেনু খোলে O নিৰ্বাচন কৰক কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰোজেন পৰমাণু অক্সিজেন পৰমাণু দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপিত হৈছে প্ৰাপ্ত গঠনটো হ'ল ডাইমিথাইল ইথাৰ এই গঠনৰ তলত ইয়াৰ নাম লিখক add or modify a text টুলত টিপক গঠনৰ তলত ডিছপ্লে এৰিয়াত টিপক বাক্সত ডাইমিথাইল ইথাৰ লিখক ফাইলটো সংৰক্ষণ কৰো টুলবাৰত চেভ দ্য কাৰেণ্ট ফাইল আইকনত টিপক চেভ এজ ডায়লগ বক্স খোলে ফাইলৰ নাম লিখক ক্লৰোইথেন ইথাৰ চেভ বুটামত টিপক উইণ্ড বন্ধ কৰিবলৈ ক্লোজ বুটামত টিপক ইয়াত এটা নিয়োগ আছে ইথেন আৰু pentaneৰ গঠন আকক ইথেনৰ এটা কাৰ্বন পৰমাণু বিআৰ দ্বাৰা প্ৰতিস্থাপিত কৰক pentaneৰ টাৰ্মিনেল কাৰ্বন পৰমাণু আই দ্বাৰা প্ৰতিস্থাপিত কৰক আপোনাৰ নিৰ্দেশিত কাম এনে ধৰণৰ হোৱা উচিত এতিয়া এলকাইল গ্ৰুপক ব্যাখ্যা কৰক এলকাইল গ্ৰুপ এলকেনৰ এটা ভাগ হয় উদাহৰণ স্বৰূপে মিথাইল CH3 হল মিথেন CH4 এটা ভাগ হয় এলকাইল গ্ৰুপৰ ক্ৰমানুযায়ী সদস্য CH2 গ্ৰুপ দ্বাৰা ভিন্ন হয় এই এলকাইল গ্ৰুপ শৃংখলাৰ অনুৰূপ গ্ৰুপ হল methyl CH3 ethyl C2H5 propyl C3H7 butyl C4H9 আৰু এইভাবে হেপটেনৰ গঠনৰ সৈতে এটা নতুন জিচেম্পেইণ্ট অ্যাপ্লিকেশন খুলিছো এতিয়া কাৰ্বন চেইনৰ অবস্থানৰ সংখ্যায়ন কৰা প্ৰদৰ্শন কৰিম এইটোৱে অবস্থান চিহ্নিত কৰিবলৈ সাহায্য কৰে add or modify a text টুলত টিপক প্ৰথম চেইনৰ কাষত থকা ডিসপ্লে এৰিয়াত টিপক সেউজীয়া বাকচত 1 লিখক ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় চেইনৰ কাষত টিপক বাকসত 2 লিখক একেভাবে আমি অন্যান্য চেইনৰ স্থান হিচাপে 3 4 5 6 আৰু 7 লিখিম এতিয়া বিভিন্ন স্থানত এলকাইল গ্ৰুপ ব্যৱহাৰ কৰি হেপ্টেনক বিভাগ কৰো তৃতীয় স্থানত এটা মিথাইল গ্ৰুপ যোগ কৰো add a bond or change the multiplicity of existing one to টিপক নিৰ্দিষ্ট স্থানত টিপক পৰমাণুত পৰিবৰ্তনবোৰ লক্ষ্য কৰক পঞ্চম স্থানত ইথাইল গ্ৰুপ এটা যোগ কৰো এড এ চেইন টুলত টিপক নিৰ্দিষ্ট স্থানত টিপক ইয়াৰ পিছত আমি সকলো স্থানত পৰমাণু প্ৰদৰ্শন কৰিম ইয়াত হু ক্লিক কৰক এটা সাবমেনু খোলে এটম নিৰ্বাচন কৰি ডিসপ্লে সিম্বলত টিপক একেভাবে আমি অন্যান্য স্থানত পৰমাণু প্ৰদৰ্শন কৰিম এতিয়া একে স্থানত কেইবাৰ বিভাগ কৰিব পাৰো চাওচোন add a bond or change the multiplicity of existing one টুলত টিপক চতুৰ্থ স্থানত টিপক আকৌ এবাৰ টিপক কাৰ্বন চেইনত বিভাগ কৰাখিনি লক্ষ্য কৰক আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰাৰ চেষ্টা কৰক আমি বিভাগ কৰাখিনি দেখা পোৱা নাই মন কৰক যে বিভাগ কৰা প্ৰতিটো স্থানত মাত্ৰ দুইবাৰহে সম্ভৱ হ'ব কাৰণ এইটোৱে কাৰ্বনৰ টেট্ৰাভেলেঞ্চি সমৰ্থন কৰে এতিয়া ফাইলটো সংৰক্ষণ কৰক কণ্ট্ৰল এছ টিপক চেভ এজ ডায়লগ বক্স খোলে ফাইলৰ নাম এলকাইল গ্ৰুপছ লিখক চেভ বুটামত টিপক সংক্ষেপে আমি কি শিকিলো এই টিউটোৰিয়েলত শিকিছো যৌগৰ গঠন যোগ আৰু পৰিবৰ্তন কৰা বৰ্তমান এলিমেন্ট সলোৱা এলকাইল গ্ৰুপ যুক্ত কৰা কাৰ্বন চেইন যুক্ত আৰু পৰিবৰ্তন কৰা এতিয়া নিয়োগ হিচাবে অক্টেনৰ গঠন আকক চেইনৰ চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম স্থানত প্ৰপাইল আৰু বিউটাইল গ্ৰুপ যোগ কৰক আপুনি কৰা নিৰ্দেশিত কাম এনে ধৰণৰ হোৱা উচিত স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ সম্পৰ্কে অধিক জানিবলৈ এই লিংকত উপলব্ধ ভিডিওটো চাওক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডউইথ ভাল নহয় তেতিয়াহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলটিয়ে স্পোকেন টিউটোৰিয়েলৰ সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি contact@spoken-tutorial.org এই ঠিকনাত লিখক spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য hyphen tutorial dot spoken tutorialorg এই ৱেবচাইটত পোৱা যাব আমি এই টিউটোৰিয়েলৰ শেষলৈ আহিলো আই আই IIT বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মিধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ